سائل يقول السمع هذا السؤال شعل غريب وعجيب السمع حبسه كلش خلاص حبسه ليرى يتنقي بطاطا تحبس ليراه يهدر حبس اسمع اسمع الناس وين وصلت اسمع واش يقول هذا السائل مسكين والله قطع لي قلبي شوف واش يقول امي لا تتفاهم مع زوجتي وحده واختي المتزوجه لا تتفاهم مع امي وتتفاهم مع زوجتي وخالتي تكره أختي وتحب أمي وعمتي تحب أختي وتكره زوجتي وزوجتي تحب أختي وتكره خالتي وأختي العزباء غير متزوجة تكره أمي وخالتي وعمتي وزوجتي وتطلب مني طلاق زوجتي وأخت زوجتي وأمها يطالبانني بالرحيل والسكن لوحدي بعيد عن أمي فهن لا يتفاهمن مع أمي وأمي تكره الكل وأخواتي قل لي يا سيدي ماذا أفعل لا حول ولا